我是神经内科的秦医生。我的朋友思思上班挤电梯的时候，人特别的多，头被门夹了一下，也没有破皮，也没有出血，也没有长包，但是总害怕自己的神经被挤坏了。那么，如果出现了脑袋的外伤，什么时候需要去看病呢？其实，无论我们的脑袋受到了怎样的外伤，磕了、碰了，或者被门夹了，如果出现了头痛，持续不缓解。 或者疼痛的症状持续的加重，出现了呕吐、视物模糊、出现了肢体的异常的抽搐等等这样的严重的情况，是一定要尽快就医的。如果对于我们头部的外伤有很多的疑惑，实在没有办法自己判断的时候，也可以去专科医生那里进行专业的判断，由医生来决定是否需要进一步的检查。 我的朋友思思脑袋外伤后一个月，总觉得头部隐隐不舒服，去医院一看，说是有慢性硬膜下血肿，需要马上做手术。这是怎么回事呢？这种出血是由于思思当时受外伤的时候，损伤到了一些小的静脉，这些小的静脉位于脑部的表面。 它持续而缓慢的出血，积累在硬膜下，所以又叫硬膜下血肿。硬膜下出血出血量比较小的时候，我们可以动态观察，严密随访，看看是否可以自体吸收。如果出血量比较大，像思思这样严重压迫到了神经的时候，是需要马上手术治疗的。我的朋友思思最近突发剧烈的头痛。 去医院一检查，说是有蛛网膜下腔出血，是动脉瘤破裂引起来的。那么，什么是动脉瘤呢？脑动脉瘤就是脑部的动脉上面呢鼓了一个泡泡，这个泡泡处的动脉壁非常的薄，特别容易破裂出血。 像思思这样的情况，就是动脉瘤破裂引起的蛛网膜下腔出血。而对于破裂了的动脉瘤，是一定要尽快进行手术治疗，才能够脱离危险。了解更多医学科普知识，请大家关注我。